मान प्रतिष्ठा पाकर प्यारे भूल कहीं मत जाना रे मान प्रतिष्ठा पाकर प्यारे भूल कहीं मत जाना रे इस दुनिया की चमक दमक में इस दुनिया की चमक दमक में रुक मत जाना रे रुक मत जाना रे मान प्रतिष्ठा पाकर प्यारे भूल कहीं मत जाना रे मान प्रतिष्ठा पाकर प्यारे भूल कहीं मत जाना रे चार दिनों की चटक चांदनी फिर तो अंधेरी रात है चार दिनों की चटक चांदनी फिर तो अंधेरी रात है कभी धूप कभी छाँव है प्यारे यही जीवन की साँच है प्रतिकूलता पाकर प्यारे प्रतिकूलता पाकर प्यारे रूठ कहीं मत जाना रे रूठ कहीं मत जाना मान प्रतिष्ठा पाकर प्यारे भूल कहीं मत जाना रे मान प्रतिष्ठा पाकर प्यारे भूल कहीं मत जाना रे जैसे नीर की वेग धारा नीचे को ही जाना है नीचे को ही जाना है जैसे नीर की वेग धारा नीचे को ही जाना है नीचे को ही जाना है मन की गति तो अर्ध है प्यारे विवेक से ऊर्ध उठाना है विवेक से ऊर्ध उठाना है मन की गति तो अर्ध है प्यारे विवेक से ऊर्ध उठाना है विवेक से ऊर्ध उठाना है अंतकरण का भेद मिटाकर अंतकरण का भेद मिटाकर मन को स्वच्छ बनाना रे मन को स्वच्छ बनाना मान प्रतिष्ठा पाकर प्यारे भूल कहीं मत जाना रे मान प्रतिष्ठा पाकर प्यारे भूल कहीं मत जाना रे जीवन तो अनमोल है प्यारे समझ नहीं क्यों पाता है जीवन तो अनमोल है प्यारे समझ नहीं क्यों पाता है सुत नारी धन मान बड़ाई यहीं का यहीं रह जाता है सुत नारी धन मान बड़ाई यहीं का यहीं रह जाता है अंत समय कुछ साथ न जावे अंत समय कुछ साथ न जावे रो रो कर मर जाना रे रो रो कर मर जाना मान प्रतिष्ठा पाकर प्यारे भूल कहीं मत जाना रे मान प्रतिष्ठा पाकर प्यारे भूल कहीं मत जाना रे संत बड़े परमार्थी प्यारे तपन बुझाने वाले हैं तपन बुझाने वाले हैं संकट के घड़ियों में प्यारे धैर्य बढ़ाने वाले हैं धैर्य बढ़ाने वाले हैं संत बड़े परमार्थी प्यारे तपन बुझाने वाले हैं तपन बुझाने वाले हैं संकट के घड़ियों में प्यारे धैर्य बढ़ाने वाले हैं धैर्य बढ़ाने वाले हैं गुरु अभिलाष के चरण को तज कर गुरु अभिलाष के चरण को तज कर और कहीं मत जाना रे और कहीं मत जाना मान प्रतिष्ठा पाकर प्यारे भूल कहीं मत जाना रे मान प्रतिष्ठा पाकर प्यारे भूल कहीं मत जाना रे इस दुनिया की चमक दमक में इस दुनिया की चमक दमक में रुक मत जाना रे रुक मत जाना रे मान प्रतिष्ठा पाकर प्यारे भूल कहीं मत जाना रे मान प्रतिष्ठा पाकर प्यारे भूल कहीं मत जाना रे मान प्रतिष्ठा पाकर प्यारे भूल कहीं मत जाना रे बोलिए सदगुरुदेव की जय संत समाज की जय सही बंदगी